So ito, lalakad na po ang Team JTL. Pupunta na tayo sa Webpal. Kung kakayanin. Okay ka ba, mga kamote? Simula pa lang. Bakbakan na agad oh. Ah. ano mo, cellphone mo. Okay. yun o so nandito na po ang JTL sa Marcos Twin Mansion yeah ba kita nyo naman walang katao-tao <laughs> oh oh saka pansinin nyo naman ang aming jersey shout out kay <laughs> attorney John Wick tagay forever right Jimmy para sa iyo to <laughs> Tapos, pinagbigyan ko pa ng konti. Daw ako na naman. Sabi sa'yo. <laughs> Mahirap dyan, di ko alam kung pagkataos ng pangalawang ahon, kung anong meron eh. <laughs> Nine. Eleven. Thirteen. okay tapos na ang stage 1 stage 2 na Ten kilometers sa crosswind <laughs> mula dito oo oh. Aroy. Aroy. Yun, tapos na stage 2. Sana wala na. So, kita nyo kanina yung madaming tao. So, ilan na lang po natirang malakas. Sabi nga ni ano, ang ganito lang budget nila. <laughs> Joke lang. <laughs> actually, tinitiis lang namin gutom namin eh mula hawang buutik napit sa akin ano masasabi mo sa mga kaya ayoko na mag-comment sa mga nagbumotok na yan mga paano yan sa kalsada dưới vậy là tôi nagtutulak na kahay grabe to ah grabe tulak na Parang gusto natin magtulak ah. Oo nga eh. Tamang pacing lang. Tarik pala nito. work. Ayun. Layo pa. Bay Falls Park.